Hallo schön, Dad hier, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cats Incredible und heute guckt ihr mir zusammen das neue Lied von äh, der Kosovo-Albanerin und dem Griechen, also Rina und Simboy haben ein Lied zusammen rausgebracht. Äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das Lied schon älter, aber das Musikvideo ist jetzt neu, frisch draußen. Äh, das Lied heißt Cha-Cha. Ich habe es mir, glaube ich, noch nicht mal angehört. Äh, oder? Ich weiß gar nicht. Werde ich mir gleich auffallen, denke ich mal. Und ja, ich würde dann sagen, lass uns mal anfangen. Zu Rina habe ich schon einige Reactions gemacht. Äh, falls ihr die noch nicht angeschaut habt, könnt ihr mal beigucken auf dem Kanal. Und falls ihr auch allgemein interessiert seid auf Reactions zu Balkanmusik, dann vergesst nicht ein Abo da dazulassen. Würde ich auch sagen, lass uns mal anfangen. Rina. Sehr boy. Bin gespannt. Männer mit kurzen Haaren. Wir haben englische Untertitel. Ich glaube, der singt auf griechisch. Trina sieht hier so heiß aus, ne? Also <laughs> das, was sie anhat und dann ihr Tattoo hier noch am Bauch. Auch mm-hmm. der Hintergrund ist schön. Was ein Liebeslied. <laughs> Was heißt denn Aliki? Aliki. Oh, krasse Schuhe. Vom Musik her gibt es mir so, äh, so Latino-Touch, spanischen Touch. Hauptsache, da ist jemand mit Violine hinten, hinter denen. Oh. Irgendwie sind sie voll süß zusammen. Ne? cool. Das war das Lied Cha-Cha von Rina und Simboy. Liken wir ja auf jeden Fall und cool, cool. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare. Und falls ihr weitere Vorschläge habt zu anderen albanischen Musik oder auch griechischen Musik, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr Balkan-Reactions. Sag ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye.